Sim, o primeiro quilómetro deixei andar a ver se elas pegavam na corrida, elas não pegaram, decidi eu pegar porque sei que estou, que estou lento, ainda não estou na minha grande forma, estou à procura dela, se vou treinar para ela. Ah, uma vez que venho da maratona, eu custa-me mais a mudança de ritmo, por isso fui para a frente tentar uh, descolar o grupo, descolei algumas, claro, depois na parte final, ah, os últimos mil metros custaram-me um bocado a mudança de ritmo, mas saio, saio contente, acho que dei o meu melhor, acho que contribuí ah, para Portugal e é, isso, é esse o nosso objetivo aqui, o lugar individual claro que, que, conta, porque só assim é que nós conseguimos a vantagem dos outros, dos outros países, mas o objetivo principal é sairmos todos aqui com a sensação de que demos o nosso melhor hoje aqui na corrida. Sim, foi a melhor estratégia que eu, que eu achei que era melhor para esta corrida e foi exatamente aquilo que eu pensei. Portanto, eu acho que só tenho é que estar satisfeito. Sim, como a Sara disse ontem, disse muito bem, a nossa equipa é uma equipa de jovens, acho que já estamos a superar as nossas expectativas e uh, muita gente dizia que nós nem oitávamos, em oitavo lugar ficávamos, neste momento estamos em sexto e esperemos manter ou até melhorar. Mas sairmos aqui com sexto lugar acho que é muito bom para Portugal.